Hey, what's up mga kaigo Mataki Magana? Welcome to my YouTube channel. It's me again, Archie Gursinteno, mga probinsyalong vlogger. So, ngayon po ay nandito po kami ngayon sa SNR ng aking wife. Uh, kami po ay kumakain. Actually, tapos na kaming kumain. So, ayan. Nakabili na po ako ng aking helmet. Po. Ayan po yung aking wife. Ayan. Kami po ay tapos nang kumain. Ayan. Uh, kami pa uwi na. So, ayan. Bye-bye mga kaprobinsyano vlogger. kami sa ako lang nakakain. Nag, nagtitipid kami ng <laughs> nagtitipid kami ng asawa ko, ako lang nakakain. Anong uurin nila nga ako mga, mga kaprobinsya ng vlogger. <laughs> ako lang po yung kakain. Siya wala siyang kakain. Kaya, ang gagawin niya, taga-video lang siya. Wala <laughs> mo makakain na yan. Oh. Forte. Sino Tara. Wala siyang mga ano. Wala siyang pagkain. Ako lang. Ayan o. Oh. Ayan o. Oo. Ayan. Oh. oh. Nanonood na lang ako. Live? Ano video ka lang. Sarap mami oh. Balat. Ito mga ka. Hmm, sarap. Mmm, sarap. Walang kakain ha. Taga-video ka lang. Ito, pakita mo naman itong ano mo. Oh, laro. Hindi, hmm, nakita nyo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. oh. Ayan o. Mm. Mm. Hindi, may naantay pa kami. Ito. May naantay pa kami. Kain muna tayo mga kaprobinsya ng vlogger. Kaya habang naantay yung order namin iba, taga-video muna siya. <laughs> Charap! Mmm. Hmm. Mm -hmm. Yan, mga kaigo, parang mga mamaya, tutuloy natin. Babay muna, kain tayo. Ayan na po siya mga kaprobinsya ng vlogger. Oh siya naman ang ano, hinihimay niya yung mga gulay. Gusto gusto niyang orderin pero hinihimay na yung gulay. Ayan siya. Hindi na may pinta yung mukha niya para gutom na siya mga kaprobinsya ng vlog. Ayan. Sabi ko picture tayo sa chat na kasi maangot na. Ayan. Dito may lagay yung gulay mo. Ito lang. Ayan. Ay tayo. French fries. Masarap talaga sa SNR kasi yung french fries nila malalaki. And then punong-puno yung ano yung box nilagyan na Hmm. Sinisimula. Ano Oo, kami na. Hindi mo dito. Ang mga gulay ha. Oh. Hindi kumakain ng gulay. Ah. Ganunin mo kasi. Ah. First bite. Sarap ng unang kagat. Gutom na gutom na lahat. <laughs> Alam mo na yung asawa ko mga kapatid siya ng vlogging. Pwedeng ilaban ng ano yan. <laughs> Pandayo. no? Mayonnaise. Yeah. Yum, yum, yum. Sarap ang ito. Tango-tango lang. Ito sa akin. Busog na ako. Amen chicken and rice na kasi ako eh. May kupita oh. Mga kaprobinsya ng vlogger mga kaigo pataki magana ito tignan natin kung sino mas malakas kumain sa amin ng pizza. Ako ba o yung aking wife? So, tignan ninyo. Ito yung kanya. Ayan po yung sa kanya. Ayan. Ayan sa kanya. Ito naman yung sa akin. Ayan yung sa akin. Hindi ko naman upos, busog na ako eh. Ito yung sa kanya. Kita nyo? Kita nyo mga kapabisya ng vlogger kung sino mas malakas kumain ng pizza. Siya o ako. Kita nyo. Ayan o. Oh. Ah. Palakpakan pa. Uy lang ba may babalot dyan? Hmm. Titake out na lang namin yan. Tsaka ito. Sama mo na dito yan, ma'am. Number lang pinigay. Ano? Salamat. Hindi kami ng pulbabatak kami. <laughs> Babata kami, may foil. Ayan, o. Oh. Maganda-gandang pagulungan niya. Oh, mahaba-haba ang pag-aapang dyan. <laughs> oh, ganda ng foil, oh. <laughs> Marami-raming pagugulungin dyan. <laughs> Ibabalot namin to. Iuwi namin tsaka ito. Sama mo yan, mami. Oh. Ha? Oh. Wala nga lang tayong mayonnaise. Yan. Ito, mami. Sarap na ito. Ito. Sarap. Ah, ano ba to? Yung dark chocolate. Masarap siya. Tikman mo, mami. Masarap. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. <laughs> Abunin marimahal ang hiwaga ng tagumpay. <laughs> Binalot na po. <laughs> Isang box na lang yan, ma. Isang box. Pagsamahin mo siya. Ayan. Oh, <laughs> dadalawin mo pa. Ikak. Ayan. Masarap talaga yung french fries nila. Kaya pakita mo muna dito, ma. Tignan nyo, oh. yung natira namin, parang isang ano pa, oh, isang order pa. Oh. Parang ito lang yung naubok namin. Apaw na apaw yan, mga ganito. Sarap. Ngayon, yeah. So, bumili ako ng helmet. Ayan. Ayan, yung aking helmet. Para tigisan na kami ng aking wife ng helmet. Iba yung pang araw-araw, iba yung pang alis. Ayan. Tigisa kami. Yung unang binili ko, yun yung mapupunta sa kanya. Ito naman, bagong bili ko ito. Ayan. Sec na modular. Ganda. Ayan. So, ipapakita ko yan sa vlog ko. Abangan nyo. Ayan. So, nag-prepare na po kami para umuwi. Ayan. Ito lang naman ang sinadya namin eh. Ito. Bumili ako nito. Tapos, yung sukli ng pinambili ko rito, yun ang pinangkain namin. Tapos, habang nakapila yung wife ko, kulang yung pambili. Tinanong ko kung magkano yung kulang, 24 pesos daw. <laughs> Akala ko ba naman ko napakalaki yung kulang. 24 pesos lang pala ang kulang. Diyos ko po, Rodi. Ayan o. Oh. Sabi ko, tikman mo lang, huwag mong ubusin. Hindi ah. Oh. Diba? Hey, what's up mga kaigong ataki magana? Welcome to my YouTube channel. It's me again, Archie Igor Centeno, ang probisyanong vlogger. So, ngayon po ay nandito po kami ngayon sa SNR ng aking wife. Uh, kami po ay kumain. Actually, tapos na kami kumain. So, ayan. Nakabili na po ako ng aking helmet. Oh, Ayan po yung aking wife. Ayan. Kami po ay tapos nang kumain. Ayan. Um, At kami pa uwi na. So, ayan. Bye-bye mga kaprobinsyano vlogger.